大部分人的认知会觉得接财神呢，不外乎就是在大年初五。那也有少部分的人呢，会选择在初四这一天提前迎接财神哦，避免财神爷呢被别人呢给先接走了。那今天呢，老师要跟大家分享的接财神呢，是更早更强，而且被称为三元接气法，它代表的是三元阳宅以及奇门遁甲二合一的一个。 旺财模式哦，好，那么我们要在哪一天去执行这一件事情呢？我们要在除夕的晚上的零点整。为什么？因为它象征的是一年一月一日的起始点，也代表的是三元地。而三元呢，指的是岁之元、月之元以及日之元，也具备了这个完美的一个始点哦。 所以呢，以幕前的朋友，在这个特殊的时刻，请我们务必呢，要秉持着每年年底跨年的心态，拿起你的手机看一下中原的标准时间哦，到当地的时间为准，然后我们就开始倒数：十九、八、七、六、五、四、三、二、一，零的时候，请立刻准时点燃我们的。 环保鞭炮哦，或者如果你的居住国家是不能够点鞭炮的朋友们，那么我们就可以把这个呃手机里面呢，先准备好一段呢有鞭炮声响的音乐，在这个时候让它播起，那也可以达到一样的效果。哦。完成之后呢，我们就双手合十，获到我们新年的新希望以及展望。 这样子便可求得自身的元神满满，心想事成了。除此之外，家中如果有拜拜的朋友们呢，就必须要在这个时候赶紧呢，帮自己家里呢迎接财神哦。那么不外乎呢，要准备的就是有贡品、烛过鲜花，还有我们最虔诚的呃心。 那如果家中是没有在拜拜的朋友们也没有关系，我们只要双手合十，祈求财神爷呢能够赶紧的入到家宅就可以喽。那么在这一天呢，也务必要记得，我们必须呢要与善事善行善，尽量呢要保持着正面的心情，不管去年过得如何。 我们都要记得，现在是迎接光明、迎接旺气的一个时刻，所以不要有任何的负面的想法，不然它就会降低呢的好气场哦。那再来呢，在这一天呢，请务必呢在除夕夜晚上就要把家中的这个或者是办公室的这个灯光哦，照明呢都要是通亮的。 因为呢，这象征的是我们要迎接旺气。不管是我们的这个玄关处，或者是阳台、大厅，还有我们可能家中呢，有些人呢会有这个地下室啊，或者是储藏室，都请务必要点亮灯光，因为这会象征的是我们要迎接光明，还有光明可以落到每一个角落哦。 也可以让我们鼠年跟牛年的这个交替呢，可以毫无缝隙，更加的顺遂圆满，而我们的财富也更加的活络。更加建议荧幕前的朋友，可以在事先呢，先把这几个重点地方，譬如说玄关处、呃阳台处、纳气比较大的地方的这个灯呢。 尽量先把它改成 LED 比较省电的灯泡，而且尽可能呢都是用黄色哦来让财神呢要快可以迎接进来。那主要呢财神爷呢他是不走暗门，他也不走会门，所以他想要入到比较明亮之宅，那越喜气的房子呢，通常黄色的这个灯光呢能够更快的迎接财神爷的眷顾，呃，所以呢这个。 灯火通明哦，会很重要，请务必呢持续到我们大年初六的早上再关起来哦。那另外呢，在我们这个大年初四呢，它是属于传统的接神日哦。那么它代表的是呢，我们要把天神呢迎回到凡间来，那请他们呢继续的这个造福我们，还有庇佑我们。那过去呢，我们都会说送神早。 迎神哈，就是接神要晚一点。那在这样的一个通俗的原则之下，一般我们的这个接神日通常都会落在傍晚的时刻。而在习俗上呢，今年的初四我们逢到的是甲午日哦，所以晚上的虚时啊，也就是七点到九点的时刻呢，是最理想接神的时间。那为什么呢？因为在这个时间呢，我们逢到的。 珍贵，三合还有偏财星最旺的一个时间点，还有在这个时间点，还有逢到马上封侯的一个意思。所以，如果你在今年呢想要求得升官发财呢，请务必要在这个时间呢接神，然后让我们这个自己呢，可以在我们这个呃居家或者是办公室的这个明财位呢。 可以纳气接财，而明财位是在哪里呢？就是我们家里或是办公室的大门打开的四十五度角的角落。那那个角落就是我们的明财位。那要在这一年呢，帮自己呢纳好气的话，可以在这个位置呢放上聚宝盆，或者是放上这个水晶柱，又甚至哦，我们刚刚讲的，为了要让自己可以顺利的升官。 好，我们呢在这里要放上之前老师请大家在好日子科上的开印章。那么，如果说你没有开印章，你也可以用平时你惯用的章放在这个名牌柜上面。那再来就是，如果说那个这个章是属于全新的章，请务必记得。 先用红包袋把这个章呢给装起来，放在明财财位上面哦。那印章呢，我们有分圆形，也有分方形的，可以看一下你的属性。比如说你是属于内勤还是外勤哦。外勤的人我们可以用圆，好，为圆你代表的是要动。那么如果你是内勤的话呢，你可以用方形代表你是驻点在一个地方。如果你是有在投资的。 那么我们可以用圆的，因为代表是财源滚滚、生生不息。可是如果你是在做一些，比如说房地产啊，或者是说是属于一些呃投资，是属于长期的，那么我们就可以用方形的一张。那基本上看你所求的东西是什么，还有你的植物相关是什么，我们再来用圆形或是方形的来求得你要的财或者是官。如果你要同时。 两个一起放的话也是没有关系的哦。那再来就是呢，刚刚有提到的，我们的这个是属于门打开的四十五度角的这个明财位。如果你的门是开在中央，那么你就会有两个明财位。好，那再来就是呢，也要提醒大家，如果你在看到老师这一个片的时候呢，已经过了这个时间了，有没有关系？或者是来不及准备印章的话，有没有关系？都没有关系。 你可以等到元宵节这一天呢，再安置是 OK 的。那么元宵节这一天的话呢，也就是我们正月的十五哦，呃，属于华人传统新年的最后一天，同样也是在我们晚上的虚时七点到九点的时刻，再来摆置这个印章哦。但是呢，在这一天的印章下面，老师会很大力的建议哦，大家在下方呢要多压。 钱目。如果你是在事前，也就是你已经在就是我们这个呃初四这一天就已经先放了这个印章的朋友们，那么就请你在元宵节这一天哦补上你可能有去财神庙请到的钱母，或者是呢你在新年期间呢所拿到的新的呃红包或者是钱财哦，就把它压在上面，那这样子就有代表的是可以。 得到呢，你想要的稳定之财的一个意标。那再来就是呢，呃，我们在这一天呢，也要提醒一下，就是在接神的这一天呢，除了固定的这个拜拜的模式呢，那就会依照当地的习俗去办理哦。那请大家呢，尽可能呢，奉上鲜花啊，还有这个树果，还有发糕。 那如果您的这个国家是没有发糕的，我们也可以用传统的蛋糕哦来代替。可能这个蛋糕上面是有一点凸起来的，来代表它是呃发的很成功。那再来就是，如果你在家里呢是有在画金子朋友在初四这一天画金纸的时候，请务必要加上甲码，这样子可以让神威呢更加的显著。 另外呢，就是我们在初五这一天，初五这一天呢，我们会逢到的是风俗的送穷日哦。那也有人会说，在这一天呢，要祭财神哦。那最重要的就是要在初五这一天，把我们在大过年的这个期间呢，累积的乐色呢，送出家门。呃，所以在这一天呢，呃，虽然是习俗上的也是接财神日哦，但是更重要的是要把穷给送出去哦。 那这才是最关键的，这个可以让我们守住我们原有的财，不然呢，你的原有的财刚接进来就会被这些穷哦给咬住喽。好，但是如果呢，你已经在三元极极地的这个除夕这一天，还有出世这两天都已经迎接好财神的朋友，那请的我们已经早比别人开始享受财神爷的庇佑跟祝福了。 好，以上呢是在今年度呢帮自己迎财神的秘方，大家都记清楚了吗？如果不清楚，请记得再重新回放看一次喽。如果你还想要知道更多的在新年期间要在什么方位踏出一第一步，让自己可以旺一整年，还有呢开门焚香的课，请继续锁定金英老师的频道。 我们会在这几天立刻跟大家分享哦。我是金英老师，感谢大家的收看，我们下次见喽，拜拜。